ろしくねよし、それでは皆さん、まずは軽く準備運動 次は、おいでおいで運と、いくよおいでおいでの時は、こうやっておいでってしながら、足をこうやってあげるの、おいで反対の時も、おいでってしながら足を上げるんだよこけないように注意してねいくよよーい、スタートおいでおいでそうだ、おささがちおいでおいで次は、早くおいでおいでおいでおいで おいで、おいで、どっこいしょい。おいで、おいで、どっこいしょみんな上手だね。さあ次は、 那一下。 ンシーこれきついねほいほいほいほいみんなできてるかないっぱい力入れてよこんな感じよしオッケーあー手がしんどいね次はこれロボットだよこうやってかかとはクーって回るの よよーいスタート大にガンと力を入れてシンだねミモさんはロボットだロボットだ歩くよ力を入れて歩くよふうそれじゃあ最後は深呼吸だいっぱい吸って吐いて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 ャンネル登録お願いします次回は